मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है मैं पत्थर से लिखी इबारत हूँ मैं पत्थर से लिखी इबारत हूँ तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे मैं मिटने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे